России компания Philips радует своих участников, кто состоит в клубе Philips, различными акциями, ну а в частности тест-драйвами. На данный момент был объявлен тест-драйв парогенератора Philips. Ну и вчера, в среду, то есть пришла посылка с э, парогенератором. То есть вот упаковано в таком варианте. Пришло при помощи Pony Express. Запечатано. Ну и, судя по всему, летела самолетом. Ну и что радует, что осмотрено, ну и безопасно для транзита. То в Домодедово. Поэтому не опасаясь, можем открыть данную коробку. Так, ну здесь достаточная документация. Так, воспользуемся ножичком. Так, и откроем то, что нам пришло от Philips. А именно какой парогенератор. генератор. Tiens. quand même qu'on te tient Так, вот парогенератор. Для того, чтобы гладить белье различной по плотности от льна до синтетики причем быстро все разглаживает так нету здесь никаких проблем с переходом на одну ткань, соответственно, другую с грубой, на более деликатную. Ну и даже можно оставлять данный парогенератор на ткани, что с ней ничего не произойдет. тип парогенератора JC7055, то есть паровой удар 120 грамм. Ну и до 340 доходит. Так, давление насоса 6 бар паровой удар 340 без риска прожечь ткань скольжение превосходное быстрый нагрев дальше долив воды в любое время резервуар для воды 2 литра так эффективная защита от накипи напоминание о необходимости очистки от накипи энергосбережения так, замок для переноски существует. Ну и автоматическое отключение. Причем удобрено не, несколькими производителями различной ткани и даже шерсти. Так, ну давайте дальше открывать. Что находится у нас внутри. очистки. Так, дальше документация. Различная. Так, в том числе есть на русском языке, без проблем почитать. Так, ну и внутри находится парогенератор. плотность. Стимглит плюс оптимальная температура. Так, ну и вот таком рабочем положении он находится. Так, ну и сюда заливается вода, соответственно. То есть указаны уровни. Минимальная, максимальная. Так, ну, данный аппарат испытаем различных тканях, то есть как гладит, ну и в дальнейшем результаты теста отдельно покажем и расскажем все положительные и отрицательные стороны данного пара генератора. Всем спасибо за внимание. До свидания. Ну и удачных покупок у фирмы Philips.